هلا والله في العادة لما فيلم كبير ينجح يفكرون يسوون له لعبة وأيضا لو لعبة كبيرة نجحت يفكرون يسوون لها فيلم وهذه أسوأهم أول فيلم معانا Double Dragon هي اللعبة اللي اشتهرت وقتها أيام كمبيوتر العائلة والقصة بسيطة جدا البطلين جيمي وبيلي انخطفت خويتهم منهم وراحوا يحاربون عشان ينقذونها فكرة اللعبة أنها ثنائية الأبعاد وتمشي وتطق لما فكروا يسوون فيلم جابوا العيد فيه اولا البطلين ما راح يضربون اول بوكس الا بعد 23 دقيقه من بدايه الفيلم وطول الوقت ينحشون الابطال والمصيبه ان ميزانيته كانت 7 مليون فقط والارباح ما قدرت تجيب ثلثها وثاني فيلم معانا هو House of the Dead اللعبه كانت ناجحه جدا في صالات الاركيد والنسخه المنزليه على جهاز ال Sega Dreamcast كانت جدا ممتازه وطبعا مثل اي لعبه ناجحه فكروا سووا له فيلم الفيلم سيء جدا لابعد الحدود حوارات تافهه والممثلين احيانا يطلعون الكاميرا من وقت لوقت والمصيبه الاكبر مقاطع الاكشن المفروض يكون فيها قتل الزومبيز يحطون بدالها مقطع من اللعبه نفسها ودقه سيئه جدا وانا عندي تجربه شخصيه لها صراحه كنت في البحرين اشوفه في السينما ونص الفيلم طلعت انا ويمكن نص القاعه معي لشباك التذاكر نطالب ان يرجعون فلوسنا لانه كان جدا سيء وضيع وقتنا ثالث فيلم معانا هو فاينل فانتسي ذا سبيريت وذن كلنا يعرف فاينل فانتسي وكيف انها تعتبر من افضل العاب الار بي جي اليابانيه فمو شيء غريب انهم يسوون فيلم مبني عليه خاصة ان الفيلم بيكون CG يعني رسوم كمبيوتر وجدا كانت ممتازة بس المشكلة القصة كانت ضعيفة والاكشن قليل وما تمت باي صلة لسلسلة Final Fantasy اتوقع كانت تنجح اكثر لو سموها Mass Effect لان اشكال الشخصيات نفس اشكال العاب Mass Effect والجدير بالذكر ان الفيلم هذا دمر شركة Square وادى لاضرار ماليه كبيره لان الميزانيه كانت ضخمه والارباح ما كانت مجديه وطبعا جت شركه اينكس وانقذتها وصار اسمها سكوير اينكس ورابع فيلم معانا هو Street Fighter. Street Fighter تعتبر اشهر لعبه قتال معروفه في التاريخ ما في احد ما يعرف ايش هي وعشان كذا فكرة يطلعون منهم فيلم كانت عبقرية بس في مشكلة واحدة ريو أو رايو مثل ما كانوا ينادونه في الفيلم رايو Get out of there! أيوه. مو البطل ولكن البطل هو جايل وهذا جاب العيد في القصة كلها واختار الممثل المشهور جون كلود فان دام انه يقوم دوره وطبعا تمثيله سيء اولا لانه ما يشبه الشخصيه ابدا وفان دام لهجته في الانجليزيه مضروبه وقايل امريكي المفروض يعني ايش كانوا يفكرون فيه لما يسووا ذا الفيلم والمصيبه الكبرى بايسن اللي هو يعتبر زعيم الاشرار وكل لعبه كمبيوتر كان شكله كبير ومعضل اختاروا ممثل عائله ادم فاميلي الكوميدي انه يقوم دوره وطبعا فشل في الاداء واخر فيلم معانا زي ما يقولون ختامه مسك او ختامه زفت هو Super Mario. ماريو ماريو وش سووا فيك مين اللي فكر ان لعبه ماريو تنفع تصير فيلم في اكيد خلل في مخه الفيلم فشل فشل ذريع جدا وكل اللي فيه كان سيء من ناحيه التمثيل وتقديم الشخصيات حتى العالم نفسه ما هو عالم ماريو واضح انه اللي سوى الفيلم ما عمره لعب ماريو ابدا والممثل اللي قام دور ماريو وقع العلاقة قبل ما يقرا النص لانه كان يثق في المخرج ثقه عمياء طبعا بعد ما قرا النص وعرف ايش دوره قفلت معاه كان نفسيه طول فتره التصوير وكان يتواصل مع المصورين والمخرج وحالته حاله لانه كان مغصوب عليه لانه خلاص وقع العقد فطبعا الفيلم فشل فشل ذريع وجاب العيد وهذه كانت الافلام الفاشل المبنيه على الالعاب الناجحه اذا عجبكم الفيديو اعطونا like واشتركوا بالقناه وادعمونا بنشر الفيديو واذا في افلام ثانيه تعرفونها ما ذكرناها اكتبوها بال comments تحت كان معكم فهد الشيحه يعطيكم العافيه مع السلامه